Ну, что я могу сказать? Вот мы и на Пикалево. Это у нас первая авария. Дарюха, мне фонарь. Андрюха, скажи что-нибудь телезрителям. Всем здравствуйте. Так. Мы на Пикалево приехали отдыхать. Мы хотели рыбы, приехали на хвосты. Там рыбы есть. А здесь Занимайся пока чисто ремонтом улочек. Понятно. Так. Так. А там у нас он Павыч сидит. Там у нас Леха. Ну а вот само Пикалево 9 часов утра. 9-9, да, наверное, сейчас? Где-то не могу сказать, тынь-тынь, тынь-тынь, голова качается. Как видите, еще люди есть, еще подходят, подъезжают. Такая вот у нас сегодня погода, без ветра. Николай Павлович, который нас сюда привез в очередной раз. Павлович, он самый хитрый, он прикормил, блин, он сказал, я сегодня поймаю больше всех. Ну, не по количеству, может, по качеству. То, господа, я поймал первого нерша в этом году вообще. Со второй попытки съел он у меня одну нашивку, на вторую не смог. Да, вот. Сейчас мы будем это дело отмечать. отмечать. будет некоторое время вот такая вот у нас рыбалка. Поймал такой на уху, да? Три, три рыбки. Вот есть орган рыбной ловли. Да. Ему все да. мало, ему все мало. Да не мало мне просто. Вот, еще... вот, вот, вот, видите, видите, глушит и глушит мелочь. Ну, не только. Дуракам везет. Дуракам. Он обманывает вас. Так, вот еще один. Который прячет все от нас. Прячет, все от нас прячет. Прячет, а мы-то все равно все засекем. Да, ну, поскромнее, конечно. Я думаю, что у него основной улов в пузыре, да кузов у него большой, да, да. Он из него достал всю еду и складывает туда крупную рыбу. И вот у нас еще самый удачливый рыбак. Вот. Мост, да, он ловит то на одну, то на другую удочку. Ему везет больше всех. Вот, смотрите. <laughs> Вообще. <laughs> Павыч, отдыхаем? Да, и, ры... и рыба отдыхает. Вот мы теперь в конце дня. Опять пасмурно, опять темно. А вот Андрюха сегодня обловился. Вообще, как он ее сквозь лунку протаскивал, Мишка, я даже не знаю. Вообще красотец, блин. Деньгу поцепляет? Оп! Всего-то 500 рублей килограмм. И все, да. Че, красавец, да? Не, в прошлом году были меньше, да. Вот. А так вот это пикалево. Все продолжают что-то ловить. Вот она команда замерзших рыбаков. Усталых, Усталых да. Ерши вот такие. Только такие, только такие. Ребята, какая же тут инфляция на этом озере? В прошлом году живая форель 1 килограмм была 400 рублей. 400 рублей. Вода бы она сейчас 450 стоила. 100 рублей. 100 рублей за год. Вот вам инфляция на озере Пикалево. Вот так вот. Всем привет! Привет!